haec fatus latos humeros subiectaque colla veste super fulviquin sternor pelle leonis succe do quoneri dextrae se parvus iulus impliquit sequiturque patrem non passibus aequis bone subit coniungs ferimur per opaca locorum et me quem durum non ullin injecta movebant tela nec quat verso glomerati quexamine grai nunc omnes terrent aurai sonus excitat omnis suspenset pariter comiti quon requet imente iam quae propinquabam fortis omnem videbar e va viam subito cum creber ad aures visus ad esse pedum sonitus genitor per umbram prospiciens spiciens clamat, exclamat fugenate propinquant ardentes clipeos ad quae rabicanti cerno hic mihi nescio quod trepido male numen amicum confuse ripuit mentem nam qua via cursu dum sequoret nota xque do regione viarum heu misero coniums fatone repta creusa substitit erravit nevia seu lapsare sedit in certum nec post oculis est reddita nostris nec prius a missam respex animum reflexi quam tumulanti quae gereris se quae sacratam venimus hic demum collectis omnibus una defuit et comites natumque virumque fefelle quem non incusava mens hominumque deorum quaut quid in ei versa vidi crudelius urbe ascadianchi cinque patrem teu grosque penates commendo sociis et curva vallere condo ipsurbem repetet kingor fulgentibus armis stat casus renovar omnes, omnem quere verti per troiet rursus caput obiectare per iclis. Principio muros obscura quae limina portae, qua gres extuleram repetet vestigia retro, observata sequor per noctet lumine lustro horror rubicu simul ipsa silentia terrent. Inde domum, si forte pedem, si forte tulisset, mei referi ruerant aneitectum ne tenebant. Ilic et ignis edax summat vestigia vento, volvitur ex superant flammai, furit aistus ad auras procedet priami sedis archemque reviso et iam porticibus vacuis iunonis asilo custodes lecti poenix et dirus ulixes praedat servabant huc undique troia gasa incensis erept aditis mensaeque deorum crati reis quauro solidi captiva quae vestis congeritur pueret pavidae longordine matres stant circum Ausus quin et iam voces iactare per umbram in plevi clamore vias maestusque creusam, ne qui quin geminans iterumquit rumque vocavi quae tecti surbis sine fine ruenti in felix simulacro tepsius umbra creiusai, visa mi antoculos et nota maior imago, ob stipuis deteruntque comae et vox faucibus aesit, tum sic at faret curas is temere dictis. quid tant din sano iuvat in dulgire dolori o oh, dulgis coniux non haec sine numine divum e veniunt nec te comiting portare creusam fas aut il aut ile sinit superi regnator olimpii Longa tibex siliet vastum marisae cor arandum, et terres periam venies, ubi lidius arva inter opima virum, leni fluid agmine tibris. I greis laetai, regnum quet regia coniungs partatibi, lacrimas dilectae pelle creusae, non ego mirmidonum sedes dolopumve superbas aspiciaut grai servitum matriburibo dardanis et divae veneris nurus sed mei magna deum genetrix his detinit oris iam quae valet nati serva communis amorem haec ubi dicta dedit lacrimant et multa volentem digere de tenues quare gessit in auras terco natus ibi collo dare brachia circum ter frustra comprensa manus et fugiti mago par levibus ventis volucri volucri quasi millima sic demum socios consumpta nocte reviso ad quicin gentem comitat flux sisse novorum in veniat mirans numerum ma tresque virosque collect exilio pubem miserabile vulgus undique convenir animi sopibusque parati in cumque vellim pelago te ducere terras. Iamque iugis summae surgebat lucifer idae duce batque diem, Danae quop sessa tenebant limina portarum, nec spes opis ulla dabatur. Cesset sub lato montes genitore petit